Πώ σκεφτήκατε να κάνετε ένα τόσο ωραίο παραμύθι. Αυτό λοιπόν το παραμύθι έχει μια πολύ, πολύ ωραία ιστορία που θα δείξω. για να περπατήσω και να ξεσκάσω. Μου φύγει στα αναχώρια. Έτσι όπως περπατούσα, είχα τα χέρια στι τσέπε. Η μία τσέπη ήταν τρίπια. Ακόμα είναι. Τα χρόνια, δεν την έχω γράψει. Έτσι όπω έβαλα τα χέρια στι τσέπε, έπιασα κάτι ήξερα τι ήταν. Προσέξτε, το χέρι μου έφτιαξε κάτι και δεν ήξερα τι ήταν, αλλά άρχισε το χέρι μου να ασχολείται με κάτι. Δεν, το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Δηλαδή το χέρι μου έπαιζε και εγώ περπατούσα. Μετά από λίγο, μετά από λίγη ώρα, άρχισα να πολύ καλύτερα. Και λέω, άντε, να γυρίσω στο σπίτι. Μπήκα στο λεωφορείο. Τι είναι αυτό που πιάνω, βρε παιδί μου, τόση ώρα. Και πραγματικά βγάζω από την τσέπη. Ένα Α, πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πώ συνεργαζόμαστε δηλαδή με του εικονογράφου, έτσι. Συγγραφεί είναι αυτοί που γράφουν το κείμενο, οι εικονογράφοι είναι αυτοί που κάνουν τι Συνήθω, συνήθω δηλαδή τι περισσότερε φορέ, αυτό που γίνεται είναι ότι γράφουμε οι συγγραφεί στο κείμενο, μετά πάμε στον εκδοτικό οίκο, έτσι, υπάρχει κάποιο που βγάζει αυτό το βιβλίο. Εγώ γράφω το κείμενο. Άρα λοιπόν του αρέσει, μετά αρχίζουμε και λέμε ποιο μπορεί να το ζωγραφίσει. Με ρωτάνε εμένα, συνήθω με ρωτάνε και με ακούνε. Βασιλική, τι λε εσύ, ποιο νομίζει ότι είναι καλό γι' αυτό. Οπότε εγώ τότε είχα γνωρίσει την Αθηνά, τη και λέω νομίζω ότι η Αθηνά μπορεί να κάνει πολύ ωραία. Τι γίνεται μετά, ο εκδότη φωνάζει την Αθηνά, τον κάθε εικονογράφο, του δίνει το κείμενο και λέει αυτό είναι το κείμενο, θα το ξεχωρίσεις κομμάτια-κομμάτια, παράγραφη-παράγραφη και θα κάνεις, εννοείται ότι ό,τι να πεις εσύ, ο εικονογράφος θα κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί είναι ένας άλλος καλλιτέχνης, έτσι. Θα εκφραστεί διαφορετικά, θα διαβάσει αυτό που έγραψες εσύ με τον δικό του τρόπο, Οπότε αυτή είναι η συνεργασία. Ο καθένα δίνει το δικό του κομμάτι. Εγώ δίνω τι λέξει μου, τα νοήματα, το εικονογράφος με τα χρώματα, τα σχέδια. Μπορεί άμα δεν μου αρέσει κάτι να, να Πολύ ωραία. Φτιάξανε πολύ ωραία λόγια. Τι ωρα τι ωραίο το διαδικόν. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Ύστερα ξεκίνησε και αυτή η συνεργασία με την ε, Κύπρο Για να ακούσουμε την κυρία μα που μιλάει και να μην Βλέπετε το κορδόνι αυτό. Ναι. Έχει ταξιδέψει από την Κύπρο και την Ασπάλια. Είναι τα παιδιά από το τμήμα ένταξη τη Ασπάλια εδώ. Ναι. Το είναι τα παιδιά από την Κύπρο, από Δευτέρα τάξη, που δουλέψαμε όλοι μαζί πάνω στο βιβλίο και το δικό μα το κομμάτι. Το στείλαμε εμεί τα δικά μα τα κοντόνια και εκείνοι τα δικά του και τα δώσαμε σε φιλία. με τα μηνύματά του επάνω τα παιδιά ήταν πάρα πολύ. Δεν ήταν πολύ ωραία που συνεργαστήκατε και γνωρίσατε κι άλλα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. και τη και σα ευχαριστώ και όλου μικρούς και μεγάλους που είστε ένα κόκκινο κορδόνι. Άλλοι θα πούν πως δεν είναι δάτε κανένα σπουδαίο πράγμα. Άλλοι θα το θεωρήσουν ένα άχρηστο αντικείμενο. Άλλοι θα το βρουν τρομερά υπερβολικό να το φορέσουν. Πόσοι άνθρωποι άραγε σκέφτηκαν, έστω και για μια στιγμή, πως ένα κορδόνι και μάλιστα κόκκινο μπορεί να κουβαλάει μεγάλα μυστικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. κάτι που σου αρέσει και το αγαπά, του δίνει δεύτερη ζωή. Αλλιώ. Το αφαιρεί τη ζωή. Είστε καταπληκτικοί. Το και τη ζωή. σε αυτή έφυγε από τη ζωή. Η καρδιά του πέτρωσε από τη στεναχώρια. Και μετά πια τίποτα δεν του άρεσε και τίποτα δεν ήθελε να κάνει. Όλα αυτά λοιπόν γίνονταν όσο τον ακόμα. Και τι γινόταν. Ζωγράφιζε όλα αυτά που του άρεσαν. Και, και του αφαιρούσε τη ζωή. Και του αφαιρούσε τη ζωή. Είχε ένα κόκκινο κόκκινη στην πολιτεία. Μόλι τη ζωγράφησε το, το Βασιλόπουλο, εξαφανίστηκε η πολιτεία. Είχε μια θυσμένη ροδιά στο κέντρο τη πλατεία. Μόλι τη ζωγράφησε, τι έπαθε η ροδιά. Εξαφανίστηκε. Στην ουσία εξαφανίστηκε. Πάει και Ζωγράφησε τα υπέροχα σύννεφα που είχε ο ουρανό. Μόλι τα ζωγράφησε, εξαφανίστηκε. Έφυγαν τρέχοντα να γλιτώσουν όσα προλάβαιναν. Το ίδιο Βασίλεμα, πάει και το ίδιο Βασίλεμα. Έφτασε λοιπόν μια μέρα που το Βασιλόπουλο συνειδητοποίησε ότι δεν έμενε τίποτα όμορφο στην πολιτεία του για να ζωγραφίσει. Σκασμένοι. Άμα χάναν τα παιδιά το χαμόγελό του, οι γονεί δεν θα πατήσουν. Όχι. Κανένα γονιό δεν θα είναι ευτυχισμένο άμα το παιδί του είναι στενοχωρημένο. Οπότε όσο θα γίνονται το λίγο την προσωπογραφία ενό παιδιού, το προσωπάκι του, δηλαδή το γελαστό. Τι πάθαινε το παιδί, Έχανε το γέλιο. Ήταν ε, Γιατί μόλι τελείωνε το έργο ο Βασιλιά, ο σύμβουλο έπαιρνε αμέσω τον πίνακα και τον έκρυβε στα σκοτεινά. Θύμωσε. Γιατί δεν γελάς εσύ, Δεν θέλω. θέλω. Με όλο το σεβασμό, λέει η Ρο, αιώνε του Σεβασμού Βασιλιά μου, δεν μπορώ να σου χαρίσω αυτό που για του γονεί μου είναι όλη του η περιουσία. Αν χάσουμε τη χαρά μα δεν θα μα απομείνει τίποτα πια τόσο φτωχοί που είμαστε. Αυτό λέει που κρατάς στο χέρι σου τι είναι. Αυτό είναι το κόκκινο κορδόνι που μου χάρισε η γιαγιά μου. Ένα κόκκινο κορδόνι, ναι. είπε ο Βασιλιά. με ηρωνία. Τι το κρατάς. Αυτό είναι ένα άχρηστο πράγμα, πέταξέ το. Βασιλιά μου, λέει ναι, εδώ αυτό το κορδόνι, το απλό κορδόνι, είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από τα πλημέρα σου. Γιατί εγώ με αυτό μπορώ και δίνω ζωή σε ό,τι δεν έχει. Τίποτα δεν μπορεί να δώσει ζωή σε ό,τι δεν έχει. Είπε πάρα πολύ τα χέρια, σήκωσε έτσι ψηλά το κεφάλι, πολύ με περηφάνεια και υποτίμηση, τέντωσε και το σώμα προς τα πίσω τι περίμενε να δει τι θα γίνει, τι θα κάνει αυτό το κορίτσι τώρα με το κόκκινο κορδόνι. Τι έκανε λοιπόν. Γονάτισε κάτω στο πάτωμα. Πήρε λοιπόν το κόκκινο κορδόνι της, γονάτισε στο χρυσαφέρο πάτωμα και άρχισε να το τυλίγει. Στην αρχή το τύλιγε, το τύλιγε για να κάνει τα σγουρά. Τα συνέχισε να κάνει τα μάτια του, τα φρύδια του, τη μύτη του και με την άκρη του κορδονιού είχαν ένα μεγάλο πλατή και Λίγο λίγο, όσο ράγιζε η καρδιά, άρχισαν να ανεβαίνουν δάκρυα στα μάτια και άλλα δάκρυα και στο τέλος ξέσπασε σε βαθύ λιγμούς. Έκλαψε, έκλαψε με την ψυχή. Πάρα πολύ. Τόσο πολύ δηλαδή που λέει ότι τα δάκρυα κάναμε μία λίμνη κάτω στο πάτωμα και το σχέδιο άρχισε να ταξιδεύει σαν βαρκούλα. Σαν βαρκούλα στη θάλασσα. Εσύ τα κολύβαγε, δεν βέβαια. Κι εγώ τα κολύμπαγα. Αυτό δεν κολύμπουσε. Ταξίδευε. Ξεκινήθηκε το σοφά. <laughs> Ταξίδευε λοιπόν πάνω. Θα μου να να κατρακυλά, να πηγαίνει στα χέρια, να πηγαίνει στο σώμα, να πηγαίνει στα πόδια όπως στο τέλο άρχισε να χοροπηδά πάνω κάτω όπω κάνουν όλα τα παιδιά, όπω κάνετε κι εσεί και όπω είχε ξεχάσει να κάνει αυτό από καιρό. Και στο τέλο τόση πολύ χαρά είχε που ήθελε να χορέψει, φώναξε του μουσικού, του παρήγγειλε τα πιο χαρούμενα τραγούδια, άρπαξε και την από το χέρι και άρχισε να χορεύει, να χορεύουν, να χορεύει σαν τρελή. Όσο στο τέλο πέσανε και δυο κάτω στο πάτωμα. Ήταν ένα απλό κόκκινο κορδόνι. Τι είχε όμω πάνω του. Είχε την ευχή μιας καλής γιαγιάς και έπεσε στα καλά χέρια της συγγονής της. Που με αυτό τι κατάφερε. Κατάφερε να γιατρέψει την πονεμένη καρδιά του μικρού βασιλιά. Και εδώ τελειώνει λοιπόν το παραμύθι και ζήσαν και πάρα πολύ καλά και εμείς βέβαια ήτερα πάρα πολύ.